tak, Isuse, kakav je ovo motor, jebote. Zezaš me. Čuj, oni misle da mi bomo zdržali, ja ne... Pa čekaj, ovo je oklopljeni motor. Jesi ti primijetio da on ima oklop? Da. Nikoli. Kod kad ti cvikere nosiš? Kad? Da. Vidio sam već pet puta ti mali dođe. Ako ti je uska, Vesna, ti si guska. No, special edition Ale to tam

No, trzeba ten. Chcesz jeszcze nagrywać? Nie, nie, co?